हिमालय की गोद में बसा दुनिया का सबसे खूबसूरत देश यह देश हमेशा से ही सैलानियों का ध्यान अपनी ओर खींचता रहा है यही वो पवित्र नेपाल देश है जहां भगवान बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया था नेपाल का इतिहास भारतीय साम्राज्य से प्रभावित हुआ पर यह दक्षिण एशिया का एकमात्र देश था जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद से बचा रहा हालांकि अंग्रेजों से हुई लड़ाई और उसके परिणाम स्वरूप हुई संधि में तत्कालीन नेपाली साम्राज्य के अधिकांश भूभाग ब्रिटिश इंडिया के तहत आ गए और आज भी ये भारतीय राज्य उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश सिक्किम और पश्चिम बंगाल के अंश है नेपाल शब्द की उत्पत्ति के बारे में कई धारणाएं हैं अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया लेकिन एक प्रसिद्ध विश्वास के अनुसार माना जाता है कि एक समय नेपाल की राजधानी काठमांडू ने ऋषि की तपस्या स्थली था ने मुनि द्वारा पालित होने के कारण इस भूखंड का नाम नेपाल पड़ा लुम्बनी जहां महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली है जो नित्य एवं स्थायी प्रतीत होता है वो भी विनाशी है जो महान प्रतीत होता है उसका भी पतन है जो संयोग है वहाँ विनाश भी है जहाँ जन्म है वहाँ मरण भी है ऐसे अद्भुत विचार को आत्मसात करते हुए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की जो विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है यही वो नेपाल है जहां अपने पराक्रम का लोहा मनवा चुके वीर गोरखा जन्म लेते हैं जो पलक झपकते ही देश पर कुर्बान होने को हमेशा तैयार रहते हैं नेपाल की कुल लंबाई पूरब से पश्चिम की तरफ से करीब 800 किलोमीटर और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की तरफ से 90 से 230 किलोमीटर है नेपाल का कुल क्षेत्रफल एक लाख सैतालीस हजार आठ सौ इक्यासी वर्ग किलोमीटर है नेपाल विश्व का एकलौता ऐसा देश है जिसका झंडा चतुर्भुज आकार में नहीं है नेपाल में कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता क्योंकि नेपाल कभी किसी देश का गुलाम रहा ही नहीं सीता का जन्म स्थल मिथिला नेपाल में है जहां भारत में राम जन्म स्थल में रामलला केवल एक टेंट के नीचे है तो वहीं जनकपुर नेपाल में सीता जन्म स्थल में विशाल सीता मंदिर भी बना हुआ है संसार की 8000 मीटर से ऊंची 14 चोटियों में से आठ नेपाल की हिमालय क्षेत्र में पड़ती है जिसमें संसार का सर्वोच्च शिखर सागर माथा एवरेस्ट भी एक है नेपाल की राजधानी और सबसे बड़ा नगर काठमांडू है हालांकि नेपाल में बहुत सारे पर्व बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं पर यहाँ का सबसे बड़ा पर्व है दशहरा यानी विजयदशमी नेपाल सात प्रांतों चौदह अंचलों पचहत्तर जिलों और पांच विकास क्षेत्रों में विभाजित है नेपाल की संस्कृति तिब्बत एवं भारत से मिलती जुलती है नेपाल अनुग्रह परायण देश है वह किसी के मैत्रीपूर्ण अनुग्रह को कभी नहीं भूल सकता नेपाल का पराक्रम विश्व विख्यात है नेपाल के मुस्टैंग डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है दस हजार रहस्यमय गुफाएं जहां मिली है अजीबो गरीब नरकंकाल इन रहस्यमय गुफाओं को मुस्टैंग गुफा यानी स्काई केफ ऑफ नेपाल भी कहते हैं हिमालय की पहाड़ियों में जमीन से 155 फीट की ऊंचाई पर बनी ये गुफाएं दुनिया की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल मिस्ट्री कही जाती है सन 1990 में नेपाल के archaeologist of university of Cologne के दल को यहाँ अजीबो गरीब नरकंकाल मिले थे जो करीब 2000 साल पुराने थे इसके बाद अपर मुस्टैंग की गुफा में कई रिसर्च हुए लेकिन ये गुफाएं क्यों बनी और किसने बनाई इसके बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया अगर आप इन गुफाओं को देखेंगे तो ऊंचे रेतीले पहाड़ों पर मौजूद दस हजार से भी ज्यादा गुफाएं किसी रेत के विशाल महल की तरह नजर आते हैं यहाँ शोध करने आए कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इन गुफाओं को इंसानों ने बनाया था मुस्टैंग जोमसम एयरपोर्ट से 15 मिनट की दूरी पर है मुस्टैंग इको म्यूजियम यहाँ गुफाओं में मिली हड्डी कंकाल पेंडेंट यहाँ आप देख सकते हैं नेपाल की खूबसूरती देखते ही बनती है एक तरफ बर्फ से ढके मनमोहक पहाड़ और दूसरी तरफ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जहाँ आने से आपको खुद के होने का एहसास होगा नेपाल आने पर इन जगहों पर घूमने जरूर जाए लुम्बनी जनकपुर मुक्तिनाथ काकानी गोसाई कुंड पशुपतिनाथ मंदिर रॉयल चितवन राष्ट्रीय उद्यान चांगू नारायण मंदिर भक्तपुर दरबार स्क्वायर स्वर्ण द्वार देवघाट बोधनाथ स्तूप जलेश्वर महादेव